Isso, aí, vai já vamos. Então vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Muito bom, é um grande prazer estar aqui dividindo um pouco o meu conhecimento com vocês. É maravilhoso ver um monte de criança e poder ensinar um pouco e também quero aprender um pouco, tá? Lembre-se que eu sou um tio que gosta de brincar, aprender e ensinar. A tia Aline sabe disso, que eu estou sempre brincando com as crianças quando se reúne na família. Então em casa aqui, pessoal, vocês se reúnem, na família? Sim! Fazem bastante bagunça, pelo jeito. E brincam bastante, né? Sim! Então vamos combinar. Quem tiver dúvida, levanta a mão para não sair muita, muita gritaria aí. E daqui a pouco a gente vai ter um desafio ali com papel. Tá? A gente vai fazer uma brincadeira. Que é uma brincadeira com avião. Todo mundo sabe fazer avião aqui, né? Sim! Alguém não sabe? Então vai aprender a fazer avião. Eu sei, eu sei, eu sei. Agora vocês sabem quem inventou o avião? Depende. Depende. Depende. Depende do que? Do Porque avião? teve um cara aqui, aqui brasileiro que fez É o Santos Dumont? Isso, esse aí mesmo. Esse aí foi ele? É, que foi o Bi 14 bis, é. Isso. Quem inventou o avião foi o brasileiro. Sabe bem, né? Então estão usando avião aí pra Então, infelizmente ali a apresentação está meio tartaruga, mas tudo bem que eu vim falar para vocês é sobre criar, sobre aprender, sobre ensinar. Tá bom? Então, se vocês crescerem com essa, esse pensamento, eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero ensinar, o que vai acontecer? Vocês vão ser muito felizes. Tá bom? Yes, isso aí. Yes. Então é o seguinte: na vida, todo mundo tem vida. E a gente precisa aprender a brincar, a compartilhar. A tia Aline me passou umas fotos que vocês têm feito um trabalho muito legal de jardinagem, de pintura. Né? Eu acho que realmente viver isso, vocês aprenderem a lidar com as mãozinhas, tá? aprender a fazer as coisas. E eu acho que quando vocês se reúnem, a melhor coisa é fazer brinquedo, contar história. Todos aqui sabem escrever? Sim! Posso então passar uma lição de casa? Sim! Uma outra pergunta. Alguém já escreveu uma cartinha aqui? Eu. Muito bem. Eu? Não. É isso aí. Nunca fiz. Só pra minha mãe. Então, ó. Só pra minha mãe. Se vocês vêm pra cá é pra aprender a escrever, brincar, não é? A lidar com as coisas. Então é importante brincar e escrever ler de Bíblia, historinha, isso é muito bom. Então vamos lá. É, hoje eu vim aqui passar um pouco que é, quem é o Marcelo, o Marcelo Biscola, que é uma empresa de arte digital. Então eu faço arte no computador, Photoshop, 3D, e também vim falar para vocês como que é o mundo digital. Vocês já ouviram falar muito dessa palavra, digital? Sim! Ah, o que é digital então? Ouviu falar, mas não sabe o que é. E você, já ouviu falar? Digital. Ah, você? Eu não sei o que é. Olha lá, vamos lá. Aê. O que, que é então, digital, galera? Assim, digital é quando mexe no computador, quando desenhar. É, tá o caminho é esse aí. Digitalmente inovação, tudo que é Também então, então, é mais ou menos o caminho. É então, assim, ó, tudo que tem, vamos dizer, faísca, voltado para um aparelho eletrônico, pode ser TV, pode ser o um carro digital, pode ser o um celular, pode ser um brinquedo, um controle remoto. É, então, quando tem pilha, e às vezes tem um painel lá que tem um certo computadorzinho lá dentro, que acende luzinha, que responde o controle remoto, isso é algo digital. É, então, agora há poucos meses vocês ouviram lá, né? a TV digital. Todo mundo tem TV digital, viu como melhorou bastante? Então. Entendeu? então, o sinal digital está no ar. Por isso que eu estou gravando aqui. Se tivesse internet, já estaria lá para o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Eita, bem que não vai aparecer. Então, seria o quê? Uma palestra ao vivo. Né? Ah, Mas então um dia, talvez eles coloquem internet aqui e vocês podem contar história para o resto do mundo. Por que não? Né? Eu acho que cada um aqui tem um monte de historinha bonita para contar. Tem ou não tem? Como? Não, é não? Vocês sim? Então tá, a gente tem também história ruim, história ruim é pra gente esquecer. Né? História que brigou, história que machucou brincando, história que apanhou da mãe, igual, não deixa tá contar não. Só daí esquece. Tá. É. Então é o seguinte, o mundo digital ele veio para ajudar as pessoas. Alguém poderia me ajudar a falar sobre isso, ajudar pessoas no mundo então, olha lá, ele é uma perguntar, né? Eu vi um vídeo. Ah, olha, ele fala aí. De matemática, de matemática, de informática passou, que lá a mulher, ela levanta da cama, aí está tudo escuro, né? Só faz assim, controle e data de Isso, pessoal. Cada vez mais o mundo digital está ajudando a gente. Lá nos Estados Unidos já tem carro que não tem motorista. Ele programa é. lá e começa a dar sozinho na rua com o computador. Eu vi. É, ele tem câmera que fica filmando. E é o quê? Sem É. Então aqui não é um submarino, o submarino está debaixo da água. Você tem um sonar. O sonar está medindo ondas debaixo da água e fica medindo a distância. Um avião voando, ele tem um monte de radar lá e fica mandando sinal para altura, para outro avião para torre, outro país. Isso é o quê? Sinal digital. Vai, bate no satélite, bate no satélite. Entendeu? Vai fazer é satélite, né? Então vamos explicar para o nosso colega. satélite, você sabe o que é o planeta Terra? Sim! Ah, eu sei o que é. Planeta Terra é o quê? Aqui. Aqui. Aqui, ó. Certo? Então, o planeta Terra de volta, os homens foram estudando, estudando, que é o que vocês estão fazendo, estudando, estudando, para ficar inteligente, para poder. Oi? Natural, acho é que eu nunca ouvi falar. A Lua, correto. A Lua, outro planeta também. Satélite, tá é. Tá certo. Né? É natural, é natural. Então a gente tem que gostar muito da natureza. Então vocês vão aprendendo que a gente está no planeta Terra e tem um monte de satélite que vai ajudando a comunicação. E essa comunicação é o que a gente gosta de fazer. É, então hoje eu tenho um espaço, uma escola de educação, onde a gente ensina pessoas do seu tamanho, pequenos, médios, grandes, adultos, senhores, professores. Então tem um grupo de pessoas lá que a gente está sempre ensinando como se comunicar melhor. E para que se comunicar? Quem pode me ajudar? Para que se comunicar? Outra pergunta. Para que se comunicar? Para saber, para receber entender. Certo? Então, como comunicar. Você já ouviu falar do quinto sentido? Sim. Sim. Sim. A Então, exato. A gente sente, ó, todo lugar que a gente vai, a gente sente alguma coisa, não é? Cada um sente de um jeito. Um, um ouve mais, o outro, outro arrepia, uma música. Ah, essa eu não gosto, essa eu gosto um cheiro de uma comida. Desse, esse cheiro eu gosto, esse eu não gosto. Perfume. Desse eu gosto, eu não gosto. Tem gente que enxerga mais longe, tem gente que enxerga mais perto. Tem gente que é mais moreninho, tem gente que é mais branquinho. Tem gente que tem olho puxado, tem gente que não tem. Tem gente que é carequinha, outro não é. E essa é, é, esses são os brasileiros. Essa mistura de gente que a gente gosta do outro, trabalho. Para brincar, para construir as coisas para fazer os brinquedos, para fazer os aviãozinhos, para fazer a comidinha, para brincar, para se divertir. Então a gente está aqui aprendendo a se comunicar, Quer? É aí Não funcionou aí, colega? Tá. Então a essência, mas depois eu deixo aí, de repente passa aí para ela. Então a gente está aqui hoje para aprender um pouco mais como se comunicar. Tá bom? Então, mesmo ficando quieto, você está se comunicando com você mesmo. Quem já assistiu o desenho do pica-pau? E o pica-pau sempre tem aquele, às vezes tem algum desenho que tem um pica-pauzinho que faz bagunça e o outro manjinho, né? Todo mundo tem isso, viu? até os adultos têm, até os adultos. Então a gente tem que estar sempre conversando com o anjinho, porque se você está dando comidinha para o diabinho, ele vai crescer, então você tem que dar comidinha para anjinho, certo? Aí escolhe um, Aí você escolhe qual você põe ele. Aqui se é o cara, se o, se o, se o, o outro aqui vem, não é o anjinho, é o outro, é o, vai, o, o diabinho, vem aqui, você faz assim e sai aqui, mentalmente, né? Algum pensamento ruim, você expõe um pensamento ruim. Não, você tá, tá, tá, Você faz assim, vai, volta o anjinho aqui. E o anjinho ajuda, o outro atrapalha. O outro quer fazer bagunça demais. É. Então, como vocês sabem, é aqui é uma igreja, né? Vocês aprendem aqui muito é que é Jesus, que passou pela terra, que ensinou muito a gente que é o amor ao próximo, amor à natureza, né? Então, é isso que também eu vim explicar um pouquinho. Que a gente tem que amar as pessoas. E amar as pessoas a gente só vai amar se comunicando. Né? Falando, eu gosto de você, eu quero ficar junto com você, eu quero passear com você, eu quero brincar com você. Mas se você não gosta, eu não quero isso, eu não quero aquilo. É, desse jeito eu não quero tem que falar. Tá? Então, a gente aqui, seja dessa idade, seja um pouquinho maior, seja mulher, seja pai, avós, nada mais do que a gente falar para quê? Para aprender. Aprender a lidar. Quem tem avô aqui? Tá vendo? Um monte de criança tem avó e cara tá aqui. E quem brinca com os avós? O avô e a avó. Tá vendo? Mesmo adulto, pode brincar. Sempre. Né? uma, não, mas uma, mas de vez em quando. Então, uma brincadeira às vezes é contar uma história, né? às vezes é, é rir de alguma coisa. Então é muito importante vocês escreverem, escrever história, comunicar com papel. Então, voltando para a comunicação, a gente se comunica com tudo que está ao nosso redor. É ou não é? Bom? Aí já está tentando de novo? Quem sabe ele funciona. Né? Mas ali era uma caixinha assim, de passarinhos, de umas palavrinhas, uma coisa muito simples sobre comunicação. Tá? Então, eu que venho estudando muito essa área de comunicação, como que a gente pode aprender com as crianças, e as crianças, vocês, menores e jovens, estão sempre querendo descobrir coisas novas, não é isso? Estão sempre querendo criar coisas. Então, agora a gente vai começar a criar, tá bom? E para que isso dê certo, a gente vai criar uma brincadeira que se chama Contar História. Então a gente vai fazer assim, ó. Você já sabe? Acho, mas eu estou inventando agora. Essa, pô, o cara já sabe algo que eu ainda nem vi. Então vamos lá. <laughs> Você chutou, bateu na tábua e foi para fora. Mas beleza, você vai participar também. Então, vocês têm que se juntar de 3 em 3. Ó. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 aqui três aqui, tá bom? É, vamos saber Três, junta seis aqui. Oi? Ah, a tia aqui também, junta três aí, tio também, junta três. Vamos todo mundo participar? Sim? Junta três aí? Então tá. Sem problema, vai pode mesmo. Então, agora que se juntou, pode ficar todo mundo de pé. Vai ficar todo mundo de pé. Tá todo mundo aí no chão caminho, Ó, lembra que eu falei de história? Meu Deus! A gente vai ter, ó, sem cair, sem cair, A gente vai ter agora, ó, três minutos, três minutos para cada um do personagem, como se vocês fossem cada um personagem. Vocês vão ter que contar uma história, contar um, um, um dos três, conta uma história para os outros dois. Um dos três conta uma história para os outros dois. Depois eu vou fazer uma pergunta. Tá bom? Então, Vocês vão ouvir história, hein? Aliás, tem muita história para contar. Da minha mãe.

Então, contando uma história aqui, estou contando uma história aqui. Então, vou contar uma história aqui. Bom, vou Beleza. Só fica aqui do meu lado para os outros dois verem. Vou frear. Ana Carolina, a história que eu vou te contar é sobre uma viagem que eu fiz. Fui viajar com meu irmão caminhão. Primeira vez que viajei de caminhão. No mesmo caminho, eu tinha 14 anos. É a história é vida. O caminhão quebrou lá atrás, vem da carga, com um salgadinho. Eu e meu irmão furamos as cargas lá, comendo o salgadinho. Aí depois a gente conseguiu pegar carona com um baita caminhão maior aqui, para minha cidade, que é lá no Paraná. E aí a gente passou uma semana lá de férias. Só aí, eu uma vez. Agora é bom, um brinquedo. Quando eu era pequeno, você era trajetória, eu gostava de fazer as minhas irmãs, só para fazer as coisas. Um dia eu fiz elas no telhado e botava um brinquedo. Só que eu tinha chovido, ela ficava lá dentro. Aí ela caiu. Quase foi uma de uma cabeça. Aí a galinha amarela, amarela. Nunca mais subiu uma molhada. Não, nunca mais. Muito bom, muito bom lá, Vamos lá, vamos cá de novo. pessoas. Vamos lá, vamos sentar, vamos sentar, vamos sentar. Vamos sentar, vamos sentar. Vamos sentar. aqui e falou, mas a gente nem começou, não tem problema. Pode contar depois, tá? Quem adorou contar a história aí? levantar a mão. Olha, eu também adorei. Eu também gostei de contar a história. Então, veja bem. A gente contando a história pode ser verdadeira ou não. Né? Pode ser uma piada, mas é uma história. Então, o importante da história é que ela dê prazer, dá felicidade, por isso que a gente tem que contar história boa. As histórias ruins, esquece. A mesma coisa a novelinha. Você vai ver uma novelinha, tem coisa ruim, não fica contando. Então, tira da novela. Né? Vai ver, vai ver o desenho. O desenho tem muita briga, tira do desenho. Né? Então, o negócio é ver e replicar. Replicar é passar para frente. Passar para frente é história. Então, a história... Lembra que eu falei quem brinca com o avô, quem conversa com o avô? podem contar a sua avó, que vocês andam passegando de dentro, que vocês andam brincando. Aí você pergunta para o avô, para a avó, e conta uma historinha de quando era criança. Quem já ouviu história do avô de quem era criança? Poucos, tá vendo? Mas o importante é ouvir história. Tá? Então, no simples sentido, tá a gente já usou ouvir, falar, sentir. Né? E esse sentido, sentir, é a intuição. Então a gente tem que pensar percebendo na cabeça. Peraí, eu vou para onde? Corri, vou chorar, vou brincar. Né? Então a gente tem que aprender a usar o cérebro. Tá? Então lá no nosso espaço a gente também tem um neurocientista que estuda o movimento dentro do cérebro. Felizmente ele não conseguiu vir hoje, mas quem sabe uma outra vez ele também poderá voltar aí para explicar um pouco melhor o funcionamento do cérebro. O cérebro que está dentro da cabeça. Só para dar uma dica para vocês, do que eu já aprendi, para então, a gente se fortalecer, certo? Porque ele não é um músculo, tá? Ele é um órgão muito sensível, por isso está em volta de um osso, que é a caixa craniana. Ele tem dois lados. E lá dentro são bilhões, 75 a 125 bilhões de minúscula conexão acontecendo. Como se fossem pontinhos, assim, um encostando no outro, mas não chega a encostar. E são essas conexões dá sentido para tudo que a gente percebe na vida. Razão de existência, é, reflexão disso, daquilo, tá? Então, dentro da cabecinha que a gente pensa tudo. Agora, para a gente pensar melhor, tem que comer direitinho. Então, vocês têm que estudar comer comida mais colorida possível. Que ali vai estar o quê? Com bastante vitamina, o cérebro vai funcionar direitinho. Então, o cérebro funciona com bastante vitamina. A comida é como o motor do carro. O combustível funciona bem se tiver pouco combustível, não vai funcionar direito. Né? Então, para crescer forte, inteligente, quem quer ficar inteligente? Tá vendo? Todo mundo quer ficar inteligente. Para ficar inteligente, tem que se comunicar, perguntar, ler, escrever. Tá bom? Então, a dinâmica que a gente fez de contar história é para vocês verem que, às vezes, vocês estão perto de algumas pessoas que vocês podem conversar. Né? Perto de adultos, às vezes, não na, na rua, mas quando vocês estão com pais, com avós, o importante é vocês perguntar o que serve isso, para que aquilo, por que isso, para que aquilo. Então você vai aprender depois na vida. Tá? Então não fiquem tímidos. Não fiquem quietinhos. Porque quando você fica quietinho, você acaba não aprendendo. Ou você vai na internet, ou vai nos livros procurar. Né? Então hoje em dia o conhecimento está fácil para todo mundo. Com o uso do digital. Quando eu era criança, eu queria aprender alguma coisa, sabe? um livro, tinha uma estante lá na casa do meu pai, um monte de livro chamado Barça. Aí eu ficava folheando aqueles livros lá, tinha também o Conhecer, só tinha livro. Acho que quem é mais velho já estudou um pouco Barça, Conhecer, né? Sim. Qual ano? É? Estudou, é bom? Né? Então, assim, a, a vida 20, 30 anos atrás era bem diferente. Agora vocês estão aí ó, com um monte de facilidade para poder brincar com esse divertir. Tá? Então, as tias aí que sempre estão ensinando coisas para vocês, vocês devem cada vez mais aprender a criar brinquedo. Então, vamos falar um pouco de criar brinquedo? Eu acho que é um assunto muito legal, né? Então, primeiro, vocês têm que se perguntar assim, por que eu vou fazer isso? Né? Por que, que eu quero criar alguma coisa? Então, para ser um adulto inteligente, você tem que aprender a criar meios e fazer algumas coisas. Nada melhor do que criar brinquedo. E quando você cria brinquedo, você cria as regras. Quando você cria as regras, você está sendo o quê? Participando daquilo. Você tem, então, tem, tem jogos que a gente ganha que tem, vem um manualzinho, vem, tem que seguir isso, segue aquilo, joga o dado, joga, pula de casa, empurra o carrinho, vai. Isso aí já vem pronto. Então é muito importante a gente criar e brincar, criar as regras. Né? Então, Jogos é muito importante. Na vida a gente sai jogando todo dia. Vai jogando informação, ou recebendo informação. Você entra na sala de aula, recebe informação. Vai num circo, recebe outra informação. Vai na casa do parente e recebe outra informação. E aí você tem que treinar e devolver uma informação muito boa. Que é rir, brincar, tá? tá bom? Então, acho que aí não vai funcionar mesmo para mostrar as palavrinhas. Mas dá para continuar. Vocês estão gostando? Sim. Tá? Então, todo esse conhecimento que eu estou passando para vocês é para que vocês, lá quando for crescendo, ficar, virar adulto, lembrar. Lembrar de se comunicar e ser criativo. Porque quem vai querer trabalhar numa empresa aqui? Está vendo? Todos. Para ganhar um dinheirinho. Depende, tem uns que vão querer abrir empresa. Vai trabalhar, tem uns, né? Não pode ficar com essa mentalidade de eu vou ganhar, vou ganhar. Não. A gente ganha quando é criança, quando é jovem. Eu mesmo comecei a trabalhar com 14 anos. Hoje é, acho que a maioria 16, é 18, né? É, 16, então. O importante é a gente trabalhar, estudar em casa, um pouquinho de dinheiro, e vocês estudarem. Tá? Então, vai estudando, em paralelo estudo no mundo digital também, que é Então, o mundo criativo, que é fazer algo com as mãos, provavelmente vocês devem fazer muita coisa com forma, né? Bola, faz papelzinho, pinta, tal. Então daqui a pouquinho a gente vai entrar na gincana do, do avião E a gente vai aprender a fazer um pássaro avião. Alguém sabe fazer pássaro avião? Não, né? Eu inventei, mostrei para muitas pessoas. Ele tem, ele vai ter cabeça, vai ter asa, rabinho, e quando você joga ele volta a mão. Você quer um que quando você mexe no É, vai voar e vai voltar na mão. Vou fazer um para alguns aqui, ó. E vou ensinar vocês a fazer. Agora, o importante é vocês criarem o quê? Tá? Criar brinquedo, criar brinquedo e criar regras. Então, a criar regras assim. Imagine vocês. Quem já brincou com de fazer bolinha de papel e de fazer golzinho? Eu. Assim? Não é legal? Só borracha, tá vendo? Então, a gente um papel fino, né? Fora de papel. É, ele só tem que tomar cuidado, entendeu? Você que tomar cuidado porque a brincadeira não pode incomodar, tá bom? Então, toda brincadeira que vocês criaram tem uma regra muito básica. Se o outro não está querendo brincar, ele fez cara feia, seja menino, seja menina, para de brincar. Tá? Então, uma brincadeira, quando incomoda, já nem é mais brincadeira, é outro modo já nem dá. Tá? Então, para se divertir, tem que todo mundo gostar, tem que todo mundo querer, tem que, depende do lugar, tem que ver se a tia dele, tem que ver se o pai deixa, né? porque não é todo lugar que pode jogar bola, você vai no hospital jogar bola. Fazer barulho? Tá, o cara está lá doente, lá, com o e vai fazer barulho, ele se assusta. Não pode. Por isso que no hospital tem uma placa cerebral. Né, Também é lá, lá é um lugar de respeito, né? Hospital. Fala aí, é. Pode o quê? Pode quebrar alguma coisa, cai um vaso aí. Né? É, não pode quebrar as coisas. Então, às vezes a gente quebra sem querer. Então, quando quebra alguma coisa sem querer, pede desculpa. A mesma coisa que vocês estão jogando bola, jogando bola, Aí trova um no outro. O que vai acontecer? Um caiu, machucou, bateu o nariz, bateu, ralou, quebrou o dedo. Quem já trombou aqui brincando, jogando? Quase todo mundo, né? Olha, eu mesmo tomei uma ralada há pouco tempo que eu ando de bicicleta. Olha, então todo machucado. Então a gente vai, as crianças é normal se machucar. Mas quando você machuca alguém, tem que pedir desculpa, tá bom? Você vai sem querer, né? Aí, tá vendo? Ó, machucou também. Mas é normal. Então, ó, muito importante quando a gente estiver fazendo alguma coisa, incomodou alguém, pede desculpa, tá? Para não ser o quê? Aquela pessoa chata. Ninguém quer ser uma pessoa chata, quer ser uma pessoa legal, não é? E para ser uma pessoa legal, tem que inventar coisa. Inventar brincadeira, divertir. Tá bom? Deixa eu tomar uma brincadeira. Vamos colaborar aí. Alguém está servindo uma vinha? Não funcionou aí, né, colega? Então tá. Bom, então vamos entrar agora para mais uma brincadeira. Então vocês viram a importância de contar história, tá? Só para finalizar esse, esse negócio de contar história, cada um aqui é uma historinha. Certo? Até mesmo as tias ali, os tios, tudo uma historinha, eu é sou uma historinha. E cada um aqui é um livro. Certo? Um livrinho. E cada página é um dia da vida. E aí o que você está escrevendo nessa página? Bagunça, alegria, coração, Oração. Morte. Morte é. Morte é, é no fim do livro, é isso aí. É, é melhor esquecer, ó, já aprendeu. É melhor esquecer. É melhor que deixa o dia lá. Né? Então, ó, se vocês pensarem que vocês são um livrinho, então cada dia vocês têm que escrever história bonita desse livro. Né? Quem vai querer ter filho aqui? E esse livro, vocês estão criando, vocês vão mostrar lá pro filho de vocês lá na frente? ele tem uma história boa. Viu? Então. É. Aí depois seu filho vai ter outro filho, vai ser o seu neto. Aí você vai contar, já pensou daqui uns 50, 60 anos, você vai ser vovô, aí vai contar pro seu neto. Não só aí. É. Vai ser, vai ser, aí assim vai. Tá vendo? Então a gente vai contando história. Agora, para finalizar a história é isso, tá? importante é treinar a pensar e fazer as coisas boas. E fazer as coisas boas é com a mão. O que a gente faz é porque deu emoção. Eu vi alguém fazer, vou fazer igual, vou fazer melhor. Tá? Então, o ideal é você mesmo ver que alguém fez alguma coisa legal, pergunta para um adulto: posso fazer, não posso, vamos tentar fazer. Tá? Então, o importante é fazer as coisas. Ganhar brinquedo, todo mundo pode ganhar brinquedo, não gosta? Mas não vai dar para ganhar a vida inteira, tá? Então o importante é fazer alguma coisa. Porque com o mundo digital, eles podem aprender até lá na frente de vender. Né? Ou vocês vão trabalhar com os outros, vão trabalhar com vocês lá na frente, se vocês estiverem maiorzinhos. É isso aí. Mas que façam alguma coisa. Então, agora a dinâmica do, do avião. Tá bom? vou fazer um avião. Vou falar para alguém Vou jogar, eu não vou fazer aquele que volta na mão. Vou fazer uma mãozinha aqui. Alguém vai pegar, e aí vai, vai vir aqui e vou fazer uma surpresa para essa pessoa. Tá bom? Vou fazer uma coisa bem rápida aqui. Está sentado. Pode ficar sentado. Sentado. Fazer uma avião Vou Entrar no lugar. Então vocês lembraram quem que inventou a avião? Foi brasileiro. Qual o nome do brasileiro? Santo Tomé. Um homem que estudou muito. E ele estudou e inventou um avião. Vamos fazer um avião que já está pronto. Tá? Olha aqui. Ó. Vou já pintar ele rapidinho. É o Já compramos um. Uma vez eu fiz um armário de madeira. Pronto, ó, já pintei ele. Vou jogar ele aí. Então quem pegar, sem machucar ninguém, não pode pular, tá bom? Vocês confiam sem machucar? Não é pra pular em cima de ninguém, tá bom? Só para pra pegar avião. Aí, pronto. Aí pegou? Foi aí, foi aí. Aí. Qual o seu nome? M. Então a M vai ganhar um avião quarto dele. Emily, eu quero que você agora me fale aqui quem é o amiguinho ou amiguinha mais legal? Aponta. Que você mais brinca, que você mais se diverte. Não, de todos que estão aqui, qual que você fica mais à vontade de brincar? Uma só, pode ter dez, mas pode escolhe uma. Quer achar? Pode ser. Uma só, vai. Escolhe uma depois da outra. Vamos dar o livro. A Tiffany, vamos ver com a Tiffany agora. Quem é a Tiffany? É, levanta aí, Tiffany. Pode ser aí mesmo. Tiffany, ela escolheu você como uma das melhores amigas. Agora, conta para nós. O que, que ela representa para você? E o que você acha dela? Uma grande amiga. Você acha o mesmo dela? Tá bom. Então você ganhou um aviãozinho. Pode sentar, tá bom? Então, assim, a importância, o que, que eu fiz aqui? Quem pegou o avião, né, veio para cá, chamei a outra que é amiga dela, e a amiga dela falou que era importante. Tá vendo? Então, isso é para que vocês aprendam a falar para o amiguinho, ou para a tia, para tio, o quanto é importante a existência das outras pessoas na nossa vida. Não é só dentro de casa, pai, mãe, parente, mas os amiguinhos que a gente vai fazendo na vida. E a gente falar, Gosto muito de estar com você, eu gosto de brincar com você, eu quero ver você mais vezes. Tá? Então, chamar o amigo para ir em casa também é muito legal. Então, é, é, é importante. Tá? Bom, pessoal, agora, infelizmente aqui não rodou, tudo bem. Eu acho que a gente tem quanto tempo aí? Já foi uns 20, 33 minutos, né? Bom, agora é o seguinte. Vou fazer uma brincadeira com um aluno. Tá? Matia Brito aí. Quem se candidata? São Paulo. A tia Aline. É tia Aline. Aline, eu sou o Marcelo, não precisa chamar de tio, eu sou o Marcelo. Aline, aqui temos um monte de anjinho. Um monte de crianças felizes. O Papai do uma mandou para a gente brincar. Então, entre essas crianças, cada pessoa, cada pessoa é de um jeito. Né? Então, é né, Então, cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa reage de um jeito. Umas mais felizes, outras mais alegres, uma bagunça mais, outra bagunça menos. Mas o importante é vocês lidarem bem com a vida. Lembra que eu falei no começo? O cérebro, o cérebro comanda vocês. Vocês não podem deixar o cérebro você tem que mandar ele. Imagine um carro de corrida. Eu estou pilotando o carro de corrida. Eu estou pilotando o carro. Não é o carro que está me pilotando. Né? Pois é, se o carro me pilotar, eu posso bater na curva lá. Então a vida é assim, ó. Ou você é piloto, ou você é pilotado. Pilotado é o outro que pilota você, né? Você tem que ter o quê? Coragem e falar, eu gosto de disso aqui, eu quero aquilo ali, eu quero brincar assim, assado. É. Ah, depressão? Depressão é a pessoa que não pode pensar direito, tem vergonha de tudo, se fecha, fica doente. Então é a pessoa que não se comunica, entendeu? Já ouviu falar dessa palavra, né? Oi? O quê? Vou fazer um aviãozinho já já, o avião passa. Bom, então, só para voltar para o mundo digital, ó, o mundo digital é muito importante. Quem já tem celular aqui? Então, é muito importante vocês aprenderem sempre se comunicar no celular, mas também falar com as pessoas. É muito importante vocês procurarem qualquer coisa na internet, coisa boa. Tá? Então, às vezes vocês vão cair em algumas coisas lá que não é tão boa, pula. pula. E tem gente que gosta de ensinar coisa ruim. Vocês deram sorte, né? Porque muitas crianças não podiam estar aqui. Vocês deram sorte, são crianças de sorte. Está dentro de uma comunidade, aprendendo a vida de Jesus, aprendendo a brincar, fazer comida, a hortinha que eu vi uma foto. Isso é muito maravilhoso. Imagine, vocês vão ser alunos muito inteligentes, que já estão tá desde pequeno recebendo essa informação. Né? Então agora, lembrando, o mundo digital vocês têm que ter amizade com eles, que é o celular, computador, tá né? Para aprender. Aprender a ser feliz. Oi? No tablet também. Daqui a pouco inventa uma outra coisa aí. O importante é apertar um botãozinho. Só cuidado para não judiar o outro. Bom, pessoal, agora alguém tem mais alguma perguntinha? Fala aí, colega. Você é o? Vinícius? Luiz. Luiz. Fala aí, Luiz. Qual pergunta? Esqueceu? Lembra ela aí. Tá? Então, ó, eu que sou o Marcelo, cresci me desafiando o Michael, lembrei o nome. Que eu é dançava o Michael Jackson, break. Alguém já dançou break aqui? Fala aí, Michael, qual que é? É, eu não sou experto nisso, mas os sintomas da depressão é a pessoa se fechar. A pessoa ficar quietinha no lugar. Ela, uma pessoa normalmente ela é os pais conhecem, né? Ah, meu filho sempre brincou assim, assim, assim. Mas se ele começa, por exemplo, na sua idade, você está com quanto? 10, 11, 12? 14, cara. 14, daqui a pouco você já está namorando. Então imagine que você começa a namorar e brigou com a namorada. Aí você fica em depressão por um certo tempo. O problema, a depressão fica ah, muitos dias. É que nem uma criança que apanha assim. na né, casa. Imagina uma criança apanhando, apanhando, uma por dia. Ela derrubou uma coisa, apanha. Não precisa que apoie, Quem tem amigo apoia muito? Então, não pode apoiar muito. Porque as crianças que apoiam muito não podem. fazer da legislação, sim. Não pode, tá? não pode ficar com vergonha. Ou seja, é só uma vontade. Né? Tá bom? Agora sobre o mundo digital, a facilidade do aprendizado. Alguém tem alguma pergunta? Sobre o futuro, alguém tem uma pergunta? Aí. Será que o dia pra frente vai. A gente vai poder querer fazer Peraí, vai querer poder? Eu tenho. Vamos uma de cada vez. A pergunta do nosso colega aqui é o nome? César. César, é muito importante, muito, muito, muito assim. É, inteligente essa pergunta. Será que no futuro a gente vai ter poder de teletransporte? É tipo, a máquina vai viajar no tempo? Tá. Olha, quando eu era jovem, lançaram um filme e Volta para o Futuro muito interessante. Daqui a pouco eu vou é é. Então, assim, colega, eu não consigo falar para você em que tempo vão conseguir desenvolver uma máquina que pega a nossa matéria e transporta ela para outro lugar. O que eu consigo explicar para vocês, um pouco mais velhos, é que a ciência, ciência é estudo, tá? de alguma coisa. Então, a neurociência é o estudo do movimento do organismo dentro do corpo da pessoa. Então, a neurociência está comprovando que a gente consegue criar segundos à frente, mentalmente. Tá? Então, a gente consegue criar na mente e sai fazendo. É uma questão de muito rápido. A gente cria o futuro na mente. Se você tem condições de fazer aquilo, é que nem jogar bola. Você vai jogar bola, cara está ali com a bola. Eu vou lá pegar dele. Então eu já estou pensando que eu tenho que pisar aqui, aqui, ali, para pegar a bola dele. Então eu crio na minha mente aonde eu vou antes de estar. Eu vou fazer, é, que nem o cara que vai pintar um quadro. Vou pintar um quadro aqui, ó. Ah, então eu vou fazer a linha do horizonte. Então eu já, já pensei na linha do horizonte, não está pronto. Aí eu começo a fazer a linha do horizonte. Ah, vou fazer um morro aqui, ó. Vou fazer um passarinho, outro passarinho, uma nuvem. Então eu estou pensando e depois transmitindo para o universo o que eu pensei. Então isso já é comprovado. As máquinas são tão evoluídas, máquinas sensoriais, que acabam pegando. Não sei quem viu a Copa aqui. Primeiro chute na Copa foi do brasileiro, que estava de tetraplégico, e um brasileiro, um cientista, desenvolveu uma máquina que não precisava nem furar a cabeça do cara, era um capacete. Esse capacete lia aonde a parte do cérebro pensou, que mexeu, você viu isso, né? É. Isso, e aí identificou e deu um, um leve choque na, no músculo e ele chutou. Então o primeiro chute na Copa do Brasil foi feito através da força do pensamento. Então o nosso pensamento, para os mais avançados, é emite, quem sabe o que é, é música? Música também sabe o que é. Emissão de ondas de música que fica no ar. Então quando a gente faz um barulho assim, ó. Eu nem, ó, boca fechada. Todo mundo viu. O que aconteceu? Uma onda saiu daqui de dentro, foi no ar, bateu na orelha de vocês e vocês modificaram. Então isso, vocês geram ondas dentro do cérebro de vocês. Voltando para aquela história do cavalo pau se você pensar em coisa boa e aonde você pisar ajudar o próximo, brincar, sem judiar, tá? Não falando de judiar, estou falando de ajudar, ajudar uma pessoa que cai, contar história boa. Você está emitindo vibrações no ar da vontade. Naturalmente, vai dar ali algumas energias, são anjos, né? Ajudando vocês. Por outro lado, se você está lá querendo judiar, roubar, mentir, trair, sei lá, matar, coisa do mal, naturalmente você está na outra vibração, seja para cima ou para baixo, você está admitindo coisa ruim. Então a gente tem condições do ser humano de entrar em vibrações do bem, que é você mesmo pensar coisa boa e o tempo todo estar numa vibração boa. Aí você deita tranquilo, nunca vai, quase nunca vai estar doente, e você vão estar estudando, vocês vão estar aprendendo cada vez mais, entendeu? Um pouquinho o pensamento. Então se a gente pensar direitinho, a vida foi direitinho, daquilo que a gente tem condições de fazer. Fala aí, colega, qual a pergunta? Isso, imaginação é muito bom. Porque ó, a própria palavra, imagem em ação. Então a gente cria uma imagem e cria um brinquedo na mente. Eu cresci andando de bicicleta, eu fazia manobras andando de bicicleta. Então quando eu estava no carro do meu pai, ele ia na, nas ruas, eu imaginava eu na calçada. Olha que engraçado. Você também, também? Também. Então a gente assiste desenho, e quer imaginar que né? a gente é um super-herói. Uma pergunta aí, colega. Qual é o seu nome? Nicolas, fala aí. Então, você vê teu pai ali, ó, trocando a marcha, acelerando, você imagina você no lugar dele. Fala aí, colega. Fala, Alves. voando, então. Quem já sonhou que estava voando aqui? Eu! Nossa, que legal! Olha, eu vou contar um sonho que eu contei para muitas pessoas hoje, até hoje. Um dia eu sonhei, eu estava numa balança. Quem já foi numa balança e viu na balança está lá no alto de Cuba? Eu, eu, eu, eu, Ah, é uma maravilha. Aí eu sonhei que eu estava numa balança e eu pulei dessa balança e eu comecei a fazer assim, ó, como se eu estivesse voando. Aí eu fui até a rua e voltei. Uma maravilha. Então, eu fico feliz de saber que outros crianças também já sonharam em voar. É, cada um sonha mais para cá, outro mais para lá. Tá? Então, normalmente, o sonho é algo que a gente gostaria de fazer, mas a gente não tem controle nenhum do sonho. Então, os grandes especialistas falam quando a gente dorme, a hora dos sonhos, do sono, é um, é um lugar para a gente descansar a cabeça. Né? para vocês que estão dentro de uma igreja sabem, devem ter estudado um pouco o que é o espírito nós, Espírito Santo, e a gente tem um Espírito que depois vai para o Pai Santo. Então esse Espírito está sempre perto da gente. E na hora de dormir também, provavelmente vai para algum lugar que ninguém explica onde é. Talvez quando a gente morrer, a gente aprenda que é o reino, o reino, reinado de Deus, né? Então é importante a gente acreditar que o mundo melhor vai ter depois da vida. Deixa eu perguntar aqui. Fala aí, qual pergunta? Que legal, isso aí. Mais um comentário aqui? Fala aí. É, você dormiu, pode sonhar, pode não sonhar. Mais alguma coisa? Fala aí. Dormindo no sofá e correu mais pro raio. Nossa, isso aí se você era bom, hein? Pensou correr mais pro raio? Tá bom. Então, ó, a gente já tem, já tem mais 10 minutinhos aí. Eu espero que, ó, vou, vou dar uma lição de casa para todos vocês. Olha só, é muito simples, é muito simples. Fala aí, Jorge. Tá? A lição de casa é o seguinte: eles vão pegar um papel, um caso, pode ser um caderno, todo mundo tem caderno, uma folha, né? Uma caneta. Eles vão colar ali naquele papel alguma coisa que vocês lembraram aqui. Pode ser na frente do verso, tá bom? Antes de dormir. Por que isso? Conforme o nosso discurso lá, os grandes especialistas, tudo que antes de dormir você replica para o papel, você está aprendendo pela segunda vez. Então, essa formação que eu vim passar aqui para vocês é de grande importância para o futuro de vocês, que é o tempo do pensamento correto para poder ser feliz. Então, se, vocês, no final do dia, no tempo de vocês, pega um papelzinho e escreve lá uma frase, ou faz um desenho de algumas coisas que eu falei aqui. Então, isso vai fazer com que vocês guardem mais na cabeça de vocês, tá bom? Se quiser, se quiser, também. O importante é fazer alguma coisa. Fala, colega. Então, a, o, a, o corpo ele não para. Quando a gente deita, a gente respira. O pulmão, o coração, tudo dentro da gente tem movimento. Então ele não está parado. Se ele parar, morreu. Entendeu? Fala aí, uma pergunta. É muito bom você, quando a gente respira, ó, vamos fazer agora uma ginástica muito rápida de respiração. Vamos lá. Todo mundo fecha o olho, só vai respirar assim, ó. O nariz. Até ter uma respiração profunda, com o olho fechado, vai. Agora uma bem profunda. Tá? Então isso aqui é uma técnica 20 anos que desenvolveram, que fala da yoga, né? Então, é quando você respira rápido, você está jogando mais oxigênio no cérebro. E o cérebro quer deixar a gente vivo. Por isso que falam, quando você estiver impedido ou numa briga, ou num cachorro, o que você faz? O cachorro vai vir acima de você. Primeiro você respira. Eu dou a respira, não né? Primeiro respira. Pra quê? Entra mais oxigênio. Entrou mais oxigênio, o cérebro já, opa, em alerta, ele está em alerta. Entendeu? A mesma coisa, alguém quer brigar com você. Antes de brigar, xingar e ir tá pra cima, você respira. Peraí, aí, eu vou falar, o que eu vou fazer? Eu vou evitar brigar, é feio brigar, é feio xingar, então respira, tá? Hã? Não, tem que dar tempo, não pode ser tempo. Tá bom? Ó, última perguntinha que a gente já está terminando, vai. É, então, para finalizar, eu vou ensinar vocês a fazer o avião. ああ dobra essa aqui, ó. Olha aqui, ó. Pegar um biquinho e dobrar aqui. Tá? Isso, passa a unha pra ficar aí. Tá? Depois dobra pra cá. Tá? E volta. E dobra pra cá só um chilique. Ah, tá? Aí vai fazer assim. Oi pessoal, estou aqui no CJ Margarida, a gente acabou de dar aqui uma palestra para crianças, jovens, e agora eu estou aqui com a Aline e com a Maria José. Maria José, onde vai estar falando um pouco do conteúdo aqui que a gente... Essa é a Aline. Fala aí, Aline, o que, que você achou? Oi, eu sou a Aline. É, foi muito dinâmica, as crianças adoraram, nós adoramos. É, eu gostei da participação das crianças. O principal foi que eles não ficaram com vergonha de interagir. Tá joia. E aqui nós temos a... Maria José, tudo bem? um prazer muito grande receber assim alguém que vem contribuir com a gente, né, com algo que a gente já trabalha com eles no cotidiano, que é a questão do amor, do respeito ao outro, da, do trabalho em equipe, de estar tá sempre um respeitando o limite do outro, né? Então isso é fantástico, porque é uma coisa que as meninas estão sempre trabalhando com eles, né? É um saber até onde vai, até onde eu posso fazer, ali já não é mais eu, ali já é o outro. Né? Então é isso que a nossa sociedade está precisando, de respeito mútuo. Então foi muito bom, gostamos muito. Tá ok, muito obrigado.